Так, все вы, не надо, ребята, все так, возьмите. Каждый гость за руку и выходите. Гостей пригласите всех, ребята. So everybody Okay, Rita.